გამარჯობა თქვენ მეგობრებო. ამ ვიდეოში მე მინდა გასწავლოთ როგორ გადავაყენოთ Windows-ი Flash-ის გარეშე და ეს იმაზე მარტივია, ვიდრე თქვენ გონიათ არა საჭირო სადმე ხელოსანთან წაღება და რაღაცეები. ძალიან მარტივია და მოდით დავიწყოთ. პირველად მინდა განახოთ ჩემი Windows-ის ვერსია, ეს არის ჩემი Windows-ის ვერსია, ესა Windows 10. აქ წერია ვერსიაც და ყველაფერიც. მოკლედ, სანამ დავიწყებდი თქვენ ვიდეო თქვენ რომ იმისთვის რომ გადავაყენოთ Windows-ი არის საჭირო მაქსიმუმ მაქსიმუმ 5 გიგაბაიტი და ცოტა უფრო მეტი. აა მაგალითად 6 გიგაბაიტი, თუნა 5.1, თუნა 5 გიგაბაიტი ზუსტად თავარია იყოს ზუსტად 5 გიგაბაიტი მაინც და არა ნაკლები. კარგით, მოდი დავიწყოთ. და ასევე ასევე მინდოდა მეთქვა ვისაც გაქვთ მეხსიერებასთან პრობლემა ანუ სიტყვაზე თუ ვიმეს გინათ რომ გადააყენოთ Windows-ის სკოლის კომპიუტერში მაგრამ უბრალოდ ვერ ათავისუფლებთ ძალიან ბევრს უბრალოდ წაშალეთ ეს ყველაფერი დაელოდეთ და მე რე თქვენ მოგებატებათ 8 გიგაბაიტი და თქვენ შეგძლიათ გადააყენოთ Windows. მოკლედ დავიწყოთ მეგობრებო მინდოდა მეთქვა რომ უბრალოდ ჩემი Windows-ის გადაყენება იმიტომ მინდა რომ Minecraft-ში ვიდეოების გადაღება ძნელია, მაგრამ სამაგიეროდ ნორმალურად ნორმალურად მექნება როგორც ახალი. მოკლედ დავიწყოთ, ვაჭერთ აი აქ Windows-ის კნოპკას, თუ გვინდა დავაკლიკოთ, თუ გვინდა ასე, მნიშვნელობა არ აქვს. მოკლედ გადავდივართ setting-ებში, ჩვენი კომპიუტერის და გვიგდებს ასეთ გვერდს. მე ვიჩევთ Windows and Update და ჩავდივართ recovery-ში. და აი აქ აგვაქვს ორი ოფცია, ან უბრალოდ ორი ვარიანტი. ერთი გადაყენება აქვე, მეორე კიდე გადაყენება advanced startup-ზე. მიგირჩევთ advanced startup, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა უნდა გამორთო ვიდეო, მაგრამ აა ჩავთავ მეორე კამერით, იმიტომ რომ თუ ახლა ვიზამავ ყველაფერს კომპიუტერში გადაღება გამირთვება. ამიტომ მოდით ნახოთ ტელეფონით. მოკლედ მეგობრებო, აი, ჩემი კომპიუტერი მე ზემოდან არასოდეს არ მიჩვენებია მაგრამ ამ ვიდეოში გაჩვენებთ მოკლედ აა ვაჭერთ restart now restart-ი მოხდებოდა და მაგიტო გადავწყვიტე რომ ამ კამერას ჩავთავდი ამიტომ ველოდებით როცა გამოირთვება აა ვაჭერთ აა travel shoot ვირჩევთ reset this pk იმისთვის რომ გადავაყენოთ ჩვენი windows-ი და აქვე ეკითხებიან შეინახოს თუ არა ფაილები და არა წაიშალოს ყველაფერი თუ თქვენ კომპიუტერში გაქვთ ისეთი ფაილები რისი შენახვაც გინდათ თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ keep my files და თქვენი პერსონალური ფაილები შეინახება აა და თუ თქვენ გინდათ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი წაიშალოს და იყოს როგორც ახალი ნაკიდი უბრალოდ დააჭერთ remove everything მე დავაჭერ remove everything მე გვიგდებს კომპიუტერის გადაყენება და გვეკითხება როგორ გადავაყენოთ Windows-ი Cloud-ით მე გირჩევთ გამოიყენოთ ლოკალური რეისტარტი იმისთვის რომ გადააყენოთ თქვენი Windows-ი Cloud-ი არის თუ რაღაცა გაქვთ აა შენახული კაი როგორ შენახული აი თქვენ Windows-იდან რომ გადააყენოთ რა ანუ მაგრამ ლოკალი არის უბრალოდ გადაყენება რა აი რაღაც Cloud-ი რა მოკლედ ვიხვდით ვაჭერთ local reinstall და ველოდებით ცოტა ხნით და აქ გვეკითხება წაიშალოს ჩემი ფაილები. ყველა ფაილები წაიშალოს და უბრალოდ თლიანად გათავისუფლდეს თუ არა კომპიუტერი. ყურეთ, მხოლოდ ფაილების გაწმენდა იმ შემთხვევაში მოხდება თუ მხოლოდ ფაილები წაიშლება. და აი ფული ქრიან დივაის არის რომ თლიანად ყველაფერი წაიშალოს. ამიტომ ვირჩევთ ყველაფრის წაშლას თუ გვინდა. რა თქმა უნდა და ეხლა ველოდებით სანამ გადაყენება Windows-ის და ახლა აქ გვეკითხებიან ბოლოში გინდათ თუ არა რომ გადაყენდეს თქვენი Windows-იო ეს დადასტურება არის აი თუ რამეა და აქ წერია რა მოხდება თუ ჩვენ გადავაყენებთ Windows ყველა ანუ ანგარიში წაიშლება უბრალოდ გაქრება თქვენი კომპიუტერიდან სამუდამოდ არ წაიშლება შემდეგი არის წაიშლება ყველა სეტინგები რაც თქვენ დააყენეთ და დააყენება ისე როგორც იყო სულ თავიდან შემდეგი იქნება წაიშლება ყველა აპლიკაცია რაც გადმოგიწერიათ აბსოლუტურად ყველა აპლიკაცია და ის იქნება თითქოს ახალი ნაკიდია და გადაყენება Windows-ი. მოკლედ მივხვდით. მე უკვე ვაჭერ restart, იმიტომ რომ ზადვარ რომ გადაყენეს ჩემი Windows-ი. ვაჭერთ restart, ველოდებით, აქ წერია პროცენტები და ამან შეიძლება დაიკავოს 2 ან 4 საათი. მორჩა მეგობრებო, 2 საათი შემდეგ ან რავი 1-2 საათის შემდეგ Windows-ი ძლივს გადამიყენდა და მოკლედ იმედია თქვენთანაც გადაყენდა და როგორც ხედავთ Windows-ის გადაყენება მარტივი ყოფილა მოკლედ ეხა გვეუბნებიან აირჩეთ ენაო მოკლედ რადგან მარტივია მაინც გასწავლით როგორ დავაყენოთ ახლა Windows-ი აირჩიოთ ჩვენი ენა და დავაჭიროთ ES და დაუნლოდოთ როცა ამაგვიგდებ შემდეგ გვერდს და გვეუბნება რომელ რეგიონში ხართმია which uh, use uh, ანუ ვრავთ united states და ვაჭერ yes uh, ეხლა ამის შემდეგ ჩვენ გვეუბნება რომელ ადგილას ხარო მარა მოდი ავირჩიოთ საქართველოს არ ვიცი არის თუ არა არა იმედია არის მოიცა გერმან კაი არა მაინც იყოს რა რაც არის აა skip ვაჭერთ აა და ველოდებით ახლა გვეუბნებიან დაუკავშირდით თქვენ ინტერნეტსო. დავაჭერთ next და ახლა ვაყენებთ თვითონ setting-ებს, რომელიც გვჭირდება. აა ჩაიტვირთა და ახლა ჩვენ გვეუბნება Windows 10-ის ლიცენზიის და თანხმება. ჩვენ უნდა დავეთანხმოთ ლიცენზიას და დაველოდოთ ცოტა და გვეუბნება რისთვის გჭირდება კომპიუტერიო სახლისთვის თუ ორგანიზაციისთვის მე ავიჩო სახლისთვის რა ვიცი YouTube-ი არ ავი ვიცლები როგორც ორგანიზაციის წევრი არ ვიცი წესით კი მაგრამ კაი შემდეგი არის თქვენი ანგარიში თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენ ანგარიშს თუ გაქვთ კომპიუტერში და თუ გქონდათ და თუ არ გაქვთ უბრალოდ დააჭერთ offline account account-ს მოკლედ, ეხა ჩვენ გვეუბნება Microsoft-ზე რაღაცას, ჩვენ გვაქვს limited experience, მეკნება დავაჭიროთ ლიმიტირებული და დავაწეროთ ეხლა ახა ვინ გამოიყენებს ამ კომპიუტერს. ამ კომპიუტერს რა თქმა უნდა გამოვიყენე მე, ამიტომ ვაწერთ ჩემი YouTube არხის სახელს და ვაჭერთ next. აა და მოიფიქრეთ რამე პაროლი. დავადასტურებთ ვეთანხმებით აი ისე ისევ წესებს და რისთვის გჭირდება აი ეს კომპიუტერიო აა პრინციპში ეს კომპიუტერი მჭირდება გეიმინგისთვის მაგრამ ან მინდა რომ ჯერჯოვით იყოს ან ან ძალიან აუცილებელი არ არის ამის ამაზე პასუხის გაცემა მაგრამ ავიჩიოთ დეველოპმენტი და გეიმინგი ასევე აა და აკეთებ. რა ვიცი, არ ვარ დეველოპერი, მაგრამ მაინც შეიძლება ცოტა რაღაცა მაინტერესებს, ამიტომ დავაჭერთ აა not now. და ველოდებით ახლა ძალიან ცოტა ხნით და ჩვენი კომპიუტერი ჩაერთვება. და Windows-ი ბოლოს და ბოლოს ჩაერთვა და მოჩა Windows-ი გადაყენდა. მადლობა რომ ყვერთ ამ ვიდეოს და დაწერთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ამ თემაზე და როგორც ხედავთ Windows-ის გადაყენება უფრო მარტივი ყოფილა ვიდრე ჩვენ გვეგონა. მადლობა რომ ყურებთ ვიდეოს. რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ? დაწერეთ კომენტარებში.